है समा क्या आसमा मस्ती में है सारा जहां हेलो अबे तेरी क्यों फट रही है लोनिया ही तो फट रही है हाँ क्या हो गया भाई ये लड़की ये बैठती है लड़की पटाना एक आर्ट है कला है ये भी सीख सीखने ये आर्ट और ये कला देखो देख छोटे हाँ भाई नाम है मेरा सादिक कभी हाँ और लोहिया पटा के दिखाऊंगा छह सौ चालीस में पंचकोला से चंडीगढ़ चंडीगढ़ को कर दिया मेरी छली तुझे ही बनाऊंगा मैं अपनी नल्ली तुझे देखकर मैंने जाना तू ही मेरा दीवाना तो पक्का समझू तुझे पटाना हाँ जान मन तो Yeah! जल्दी जल्दी उठ जाओ जल्दी वो तो हकी यार दो घंटे थे क्या खाया उसने रात तो भी वो खाया भाई की चुदल भी नहीं चुदल भी नहीं चुदल है मुझे क्या पता भाई आगे पता चला हाँ। उठ गए हाँ चलो ले ले ये चूल्हे ये चूल्हे और ये चूल्हे क्या बात बोले नहाए तो बोले सुबह सुबह तू ना भी सकता मैं अपनी चूतन भी ली हां मेरा बच्चा ध्यान रखता है चूतन भी लिया मुझे हाँ। याद तुम्हें कहने दे दिए काम ना करने का जाओ जी लो अपनी जिंदगी आज पूरा दिन चलो बाल तभी आग की बेदी अभी अभी भाई दान में तो ताला है अबे तोतले दान में तो काला नहीं दान भी ताली है मेरे दिमाग में आया अभी अभी घर पे तो नहीं आया कोई मेजे भी चलो देखते हैं चल, चल देखते तू बहुत आसान समझ रही है लौंडिया पटाना तुझे बनाता हूँ अभी जनाना आजा बड़ा भारी पड़ा रोटिया पटाना भाई ने बना दे तुम्हारा तो बोल ये बात अंडरवर्ल्ड तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि मैं घर में कूट गया हूँ लोन के टक्कर में ठीक है हाँ। बोलता है जाने